Друзья, 10 дней, ну если быть точным, 9 дней вони тут. Ніхто нічого не убирав, ніхто нічого не чистив. Оце вже почти 10 ну завтра буде 10 днів. Хочу зараз заміряти, скільки ж примерно там внутрі у ямі вже скільки навоза. Ось подивіться, пройшло, ви їх не бачили 8 днів чи 9 днів. Скажіть, підросли чи ні? Це ці, що ми їх важили 35 кг були. Чекай. Оце я так їм насипаю. Ну як, ніхто завжди є, ну я досипаю. Утром шоркаюсь і досипаю. І також зразу набираю воду, поки тут кручусь. Воду набираю. Треба пружину поставити, щоб не этот. Отаким образом. Петя. І, кстати, тут дуже багато мух. От що, що, мух і вже липучки повні. І я промазував повністю все агітою. Покраски отак агітою, оту трафаретку теж агітою. І бочку оцю для води, де мухи коротше, збираються, промазував. І все одно мух багато. Ну як менше, ну багатенько. А так я ставлю шлангу, поставив і нажимаю тільки на колодязі кнопочку. І ось все, пішло движення. І стою тут, а це ось Получається, ви побачили процес роботи з утра управка. Розсипав, ну я перед цим цим розсипав. І отак ось воду. І поки воду набираю, стою, дивлюся. Стіни більш-менш, ну як, вже почали вимазувати, ну більш-менш нормальні. Сказати, що тут все у навозі, не скажеш, тому що все більш-менш теж чисто. От хочу ж заміряти раді інтересу, скільки ж вони набрали вже відходів життєдіяльності своїх. Та що я тут? Ось тут на защелки завжди ж ширинкою зацепляюся. Ой, ці взагалі кілограм по 80 чи більше ці. Здорові. просовуємо ущелку, Так, ну дивимося. Арматура суха. Дивимося, скільки ж накакали вже. Ну там таке, як, типу, як йогурт. Витягуємо. 5 сантиметрів. 5 сантиметров. А ну тут, это получается тут середина, а тут типа выше точка. А, тут вообще. я чувствую, что тут вообще мало-мало. Ну и тут аж так само. А тут а ось де нижня точка. Це ж получается там я зробив уклон сюда. А сейчас на нижнюю точку. Ну, так само, грубо говоря. Ну, воно то нижня точка. Да. А, а ну тікай. А тут у нас, а тут у нас отстойник. Яма для де вона? Чи вона тут? А, о, ось. Яма для викачки. А, ні, не тут. а. Де де це яма, йо-моє? Тікай! Пш. Чи це і є яма тут? А, це, мабуть, і є яма. Ну а так. Одна вода. Да, одна вода. Получається, яка ситуація? Е, Ми то трошки як набирали, набрали в отстойник і трошки воно розповзлося по дніщу. Ну, може вона де ділася, хто його знає. Ну так. Да. Як я думаю, якщо воно вже буде набиратися, подивимося на якому етапі будемо. Якщо їх буде вже в половину менше, тому що ці всі підуть на декабрь, я цю половину перекриваю сюди перегородкою. І спокійно можу відкрити собі люк весь. Якщо треба набрати ще води, розмішати це все венчиком і викачувати. У мене знімається одна плита і в мене виходить Ось отсюда я можу везде доставати. Ну, навіть якщо і вигребти треба. Ну, я вам скажу так, вигребти, виходить, якщо раз у півгода чи там в 5 місяців, та хоч і в 4, воно те стоїть. Тому що от я вам показую, вода набирається корм розсипав і все. І це я ще вечором зроблю тут провірку, подивлюсь, якщо корма де буде мало, то корма подобавляю і все. Воду вже не буду набирати, воду завтра утром. Ну вон ходять хто де. Вон, падають гицики і самі ж їх проталкують потім ногами. Також я тут хочу ще зробити е, прозрачну трубку десь сантиметра два в діаметрі. І от, можна так помити. Ну ми зараз не будемо. Зараз я воду виключу. А якщо літом, можна прямо вони тут керхером стіни помив і пліти всі помив. Ось я поки тут трошки вже все чисте. Пліта чиста. А ну тікай. Ну це так, к примеру. Зараз я виключу. І все, кришку закриваю, щоб туди мухи не залітали. Ну, вона, в принципі, закрита. Так і не доказав. Сделаю трубку отут прозрачну. Отут на повороті, або отут, от, ну коротше десь отут. І я по цій трубці буду бачити, скільки в мене набирається води. Бо ви бачили тільки, що я не бачу, коли повне. Ну і воно трошки витікає. Воно то нічого страшного, що витікає. Воно Ну просто щоб я бачив і розумів, скільки утром у них води, скільки вони випивають, тобто це все хочу зробити. Ну а так мені дуже удобно. Мені не треба робити е, клапан який, щоб сам включав насос. Ну, то є зачем? Якщо я отак зробив, тільки в мене тут буде е, шланга висіти. отут. Аж тут буде на кришці прийомник такий, спаяю з трубки. І все, і шлангу потягнув, включив, набрав, опять змотав зимою, повісив сюди. Тут у мене ну скільки, 4 метри чи 5. І думаю, отак. Ну я сам навіть зараз замічаю, як вони підросли, особливо ці, що на 20 днів старше. Ну ось, допустим, ну ось реально кілограм більше 80 кілограм. Це скільки ми думали їм, ми щось і вважали. Получається, цим пішов уже, грубо говоря, 2,5 місяця, да? Да, десь так, пів місяця пройшло після зважування. Десь так. Ну я грубо, я не точно грубо. 2,5, а цим 3,5. Ну, виходить правильно, під 4 місяці вони повинні бути 100 кг мінімум. Ну так і є, так. Да. А в 5 120-130. А так стоїш, я бачу, що вода. Ну, ну вроді би не диш, вона не повинна діватися. Я ж промазував і ґрунтував скільки раз, і гідромастіки промазував. Тобто, на самом деле небагато. Я навіть не знаю, куди дівається ця вся вода, скільки набираємо днів і де вона. Ну воно тут, тут на 12 кубів, ну приблизно. Коротше, десь так. Слідущий раз будемо про це відео знімати, про цей сарай, то вже будемо обирати перегородку. Я дивлюся, наблюдаю, вони тут як лежать, вже перенюхуються, облизуються. там. Ну, коротше, вони вже подружилися. Я думаю, битви в них не буде. Драк особо не в цих не було, не в цих не було. Хоча всі сиділи по різним клеткам. Ці розділені були на дві клітки і ці на дві клітки. Драк, ото в перший день щось там повиясняли і все. Ну, а тепер мені саме головне обрати перегородку і хай воно, як вони будуть реагувати. Ось дивлюся, вже їм поїлка низькувата. Треба поїлку трошки вище піднімати. Чуть-чуть і цей можна чуть-чуть, вже підросли. Ти що тут? Какаєш чи що ти робиш? І тут а так само. Чуть-чуть. Ну це, мабуть, високо. Отак. Попідростали ви. А де мій этот? О, вухастик, задране вухом. Де ти є? А, ось нього вухо. А, ось він. Жеблик. Ось він вік. Іди сюди. Ось. Завертиш. О, дивіться, намочив і зразу все раз і очистилось. І провалилося. Грубо говоря, як тепло, да, кьорхер включив, зайшов, стіни помив зразу з кьорхера. І пліти розмочив раз, другий, а третій раз змив усе, воно все туди провалилось і все чисте. Ну як би я так думаю. І кстати, насчет е, витяжок. Однозначно перекривати її не треба, тому що я робив заслонку, вона і зимою повинна бути відкрита. Це вже я зрозумів. Також, це що сьогодні холодно і вчора цілий день був дощ, теж було холодно. І е, в сараї тут отлично. Ну це перед цим було теплее, В сараї так, ну, я думаю, 30 плюс, жаркенько було. Воно сухий воздух, ну жарко. Поэтому Е, оцього вікна, хоч воно повністю відкрите, все одно літом, я думаю, буде не вистачати. Я так просто надію, що якщо я на літо відкрию оці ось двері, в мене з тої сторони в основному вітер, відкрию двері, а там буде рішетка з арматури. І оттуда буде піддув, то може буде боліміння, і ці двері відкриті. А так може навіть прийдеться ставити якийсь вентилятор на приток или на витяжку, тому що якщо їх буде 20 штук во время жари літом, то може і мало буде оцього, що є, треба буде ставити щось принудительне. Ну це можливо. Ми подивимося по ситуації, як воно буде. Ну це вже будуть другі, цих вже не буде, звісно, до літа. Ну, Просто будемо наблюдати за цим. Возможно, бо мені пишуть, що по-любому ти будеш ставити витяжки, щось якийсь вентилятор. Може бути буду ставити, тому що ну, я ж не знаю, як воно буде. Зараз поки нормально. На всю зиму теж воно нормально буде. Ну а як там далі, е, во время жари воно покаже. Тут здання тепле і їх багато. Ну отак. В той день, як я знімав ролики, я так і не добурив. Не добурив по одній простій причині. У мене зламався бур. Як зламався бур? Тут ця сторона ось усілена, тут зразу йде шнек. Вона держиться. Ну так, більш-менш. А втора сторона, ну я вам покажу от збоку. Отак просто була приварена така от пластинка. Приварена і типа ж наточена. І вона в мене все время вигиналася. Воно ж то корні, то камні. І я постійно коротше, її рівняв типа, молотком. І вона зламалася. І оце зараз отак її усилив. Зараз оце обріжу примерно примерно ось отак. Ось. Оце зараз обріжу і заточу кромку. І на этом, я думаю, все. І я забуду, що таке ламається бур. Тому що це буде, воно вже буде держати. Зараз отут заточу, тут підточу і можна буде добити. У нас е, все замочило і там, оце, де я бурив, дуже здорова глина і глояка прям не видовбиш. Тому що там, де ми почали далі бурити, там е, така тверда глина, що навіть бур ну, вигинався, це є, то ти не втягнеш. Тобто дуже тяжело. У мене після того дня усі мишці до сих пор навіть зараз болять, як я тобур тягав. Ну а це думаю, зараз вже продовжу. Зараз більш-менш погодка нормальна. І також я вчора поїхав, купив отакі от пластини. Пластини ці мені треба на ферму, на косинки. Ну, я потім покажу конкретно. Їх я купив, виходить, е, отаких 10 штук. Вони по півтора метра, 10 штук, тобто 15 метрів погонних. І знаєте, скільки я заплатив за 15 метрів погонних? Почти 1000 гривень. 62 або 65 гривень метру цієї пластинки. Толщина 4 мм, ширина 40 мм. Мені вони треба на фермі. Я їх купив, ну, якщо на метраж 10 і 5, 15 метрів погонних. Ну от і виходиш 900, ну коротше 1000 гривень. А якщо б я купив, а, і пишуть, кстати, що труби на на металобазі в різних городах мені пишуть, от 45 до 60 тисяч тонн, така труба в тонажу. А я прикинув, це ж я так думаю, що в мене тут пару тонн, ну чуть більше, ніж 2 тонни. А вони ж в мене різні, я там я, я важив тільки одну Одну поставку мені привозили, я купляв 980 кг, ну, грубо говоря, тонна. Це одна. Я привозив три рази. Тобто я подивлюся, коякі труби я брав просто по пагонним метрам. Тобто считалось по метражам або поштучно. І от дивіться, от я взяв її поштучно або по метражам. Тут толщина 8 е, мм. І таких теж багатенько труб на стойки. І тобто тут, виходить, в мене, якщо так все прикинуть, може навіть і 3 тони труби. Якщо купити її нову, то я представляю, скільки вона буде стоїти. Вон я самі шинки купив, та вже скільки стоїть. Ну, коротше, отак. Коротше, отакий в нас сьогодні випуск. Сарай показав, поміряли, що скільки. І по ангару теж розказав, показав. І також мені пишуть по ангару, що перший момент, ну я і знав, що це будуть писати, що типа, що я беру такі сваї, це дуже мало, дуже слабе, треба робити нормальну залівку сантиметрів 20 площадку. Треба по периметру, де я ставлю колони, і заливати от мозки ставити, тобто нормально бетоном заливати, а тоді площадку заливати, а тоді ставити Друзі, я їх зробив не один десяток ангарів. І скажу вам чесно, такий маленький ангар, як оце я в себе роблю, ну, ширина 10 метрів, я ще не робив. Це дуже маленький. Ми робили, починається від 16 метрів і закінчується 30 метрами ширина без єдиної опори внутрі. І мої ангари от по Харківській області, в других областях стоять і не один ще не впав. Їх дуже багато, що ми поставили, і я вам скажу, не один не впав. Я дивлюся, на Ютубі роблять там по перу, по периметру ілі стаканяки отакі заливають, або заливають повністю бетоном сантиметрів 40-50 делають опалубку, заливають закладні, потім туди приварюють, а приварюють стоїчки 60 на 40 или там 60 на 60, ферма із 40 на 40, ну то таке все е, бздюшечка. А такі роблять фундаменти. Я вам скажу, можна, по ідеї, можна, я можу свенгар зробити взагалі без фундаментів. Отак як я бурю під фундаменти, вкинуть туди трубу і просто Засипать піском з цементом сухим, ну, гарцовкою і все. Ви скажете, а воно сяде, воно просяде. Нікуди воно не сяде, нікуди воно не просяде. Головне, щоб була е, якась точка опори. І фундаменти сваї особо нічого не держать, якщо нормально зробити діагональні зв'язки везде по всім стінам, по периметру стін ангара. Коротше, хто думає робити ангар, Дивіться, як я роблю цей собі. Повторяйте так само і з мінімальними затратами постройте собі ангар. Без фанатізму, без отих залівок по пів метра, типу щоб крепко було. Ну, Воно того не стоїть. Якщо все правильно зробити, то воно буде стояти тисячу літ. Ну, я так постепенно буду розказувати, показувати так як я ділаю, борю собі ось цим шнеком. Хай, ну, грубо говоря, свая виходить в чистоті, воно ж її розбиває 250 мм на 80-90 Цього хватить з головою, щоб воно стояло і нікуди не ділося. Я не ділаю упор, що труба отак буде вигинатися на цій сваї, чи всі труби. Вони не будуть вигинатися. Якщо ангар стоїть, от, допустимо, скажімо так, ось він стоїть і все в нього розварене. Він стоятиме як коробочка, якщо крепке. А якщо надіятися тільки на те, що воно в землі держиться, щоб не впало, то це грош цена конструктору цьому. Це так само должно бути, варимо ми, допустимо, кіоск 6 на 6 Ми ж його варимо як? Щоб його взяти, перевезти, поставити і там де угодно. Ну ось вагон взяв тут, а поставив і переніс, уже йому там 40 год. І його переносять з місця на місце. Так само ангар тільки в здоровій пропорції. Ну його переносить, звісно, не треба. Ангар ніяк не переносиш. Він може стояти сам по собі, ось, допустимо, я можу взагалі ангар поставити, металлическую пластину на землю, и так каждое это. Він просадки не боїться. І плюс-мінус 5 см воно роль не грає на отакі ангари, на саму конструкцію. Ось стоїть. Головне, ліж би хороше устойчиве місто було, де воно стоїть, стоять колони і все. А тут все воно між собою перевариться, що воно буде як монолітна стіна. Я зараз навіть примерно веду. От воно буде, виходить, от допустимо, если. Площадка нормальна. Ну, точка опоры для ангара. А ось стіна. Стіна должна бути з конструкції пороблена, як типа одна одна крепка несуща часть. Ну от, допустим, поставили ми стіну на на землю, на просто на хорошу тверду почву. Ось. Куди воно дінеться? І так само е, напротив теж стіна так само. А зверху е, э, стоять ці ж самі ферми. Тільки ферми треба ставити не наверх, бо бачите, воно буде отак. Якщо наверх. А ферми треба ставити вовнутрь. Ось отак. Оп. Все. І якщо так закріпити, і тут заварити вдоль, і тут. Вони вже отак ходити не будуть, стіни не впадуть. А в нас, якщо ферма, вона повинна ставитися наверх. Наверх то воно і слабадно. Тоді надіжда тільки на землю, що е, земельні стаканчики або фундаменти видержуть стінку. А якщо ми її заваримо вовнутрь, ферму отак, і обваримо тут, а все, вона нікуди вже не дінеться. І ще й кинемо косинки. Ну, коротше, це не знаю, правильно, я неправильно об'яснив те, що я думаю. Ну, хто хоче щось пойме, хто не хоче, щось підскаже. Тобто не саме головне фундамент. Вон у мене стакан, ой, кажу, стакан, сарай той стоїть без фундаментів. Там нема фундаментів, там просто на пісок зверху залита пліта. Ми самі заливали сантиметрів 10 і все. З 2000, там який 14, по-моєму, стоїть. Чи 2012 року стоїть і нема ніяких проблем. Чи 8, так? Да? 2008, мабуть. Та треба йти, там надпись є в якому году. І стоїть хоч би що, чого він не, не провалюється. Так це із газоблока. Ну тріщини там є, бо Боря підкапав, як там були кури, Боря копав під сараєм, під плітою, щоб залізти по курей. Він вначалі хватав курей, ну зараз вже то понятно, він переріс. І там з'явились трещини, де він повикапував. Ну і тим не менше трещина і все. І воно стоїть, і стоять буде ще тисячу років. Поэтому такі фундаментяки робить, а стоїчки ставить 60 на 40 і ферми 40 на 40, воно того не стоїть. Якби не саме головне, що крепкий фундамент. Якщо б крепкий фундамент, як ми, допустимо, боремо сваю на ангарі, робимо ангар, допустимо, 24 метри. Ми висиваємо бур і буримо буром е, на 24 метри висота. 8-9 метрів. 24 метри ангар без опор внутрі. Ми бурим буром 60-м. 60-м або 55-м машина приїжджає і буре. Бурили метр 80 так це який ангар? Там ферма 3 тонни металічна одна. Ставиться з розстоянням 6 метрів які там нагрузки. А що тут у мене цей бздюшечник? Через кожні 2 метри йдуть опори. Це дуже багато. Це я ще навіть з перестраховкою. Ферми отакі на 10-метровий ангар, ферми 50 см з такої труби, все розварено. все. Ну, тобто, то вже чересчур. Я я ж бачу, як строять. Ну, Я дивлюся на Ютубі, як другі строять. Ну там не то, що перестраховка, а просто, я б сказав, би, перестраховка без ума. Ну воно вкидують гроші, а воно не треба. Так само і це. Ну, дойдемо до. Мені ж так само казали, що сарай упаде. Ви помните, сарай упаде в тебе, е, криша, криша завалиться, одна зима, воно так розгожиться, криси винесуть весь піном. Не одної миші в сараї нема. Було в вначалі, а там біля кабінету вона терлась, витравили мишку. Немає там ні ні крис мене, ні миш, ніхто не шкребе, не де нічого. І, і, са... і крижа стоїть. А там теж там побурено ручним, взагалі бурчиком, по-моєму, отакі ось сваєчки, манюнькі. Дітвора бурили. Богдан із його однокласником. І заливали маленькі еті, ставив, теж приварював стойки, все позв'язував, поставив кришу. І першу, першу зиму вона стояла без труб внутрі. Я тільки три троса кинув, ну, щоб на стіни нагрузка йде. А потім, уже, як вже укривали потолок, то я поставив по центру опори, щоб несущі були для клеток і для каліток. І використовував її як опора центра криші. Тобто отак. І так само мені писали слабе, упаде, і він сараєм, якщо чесно, не нарадився. І там сарай, виходить, він 8 на 16. Да, 8 на 16, а ангар буде 10 на 12 так ангар сравнити, який этот. І і оті в мене 8 метрів, я поставив з дерева, збив состропіл 100 150 на 50 стропільну пару і стояла хоч би що. Ну там да, там окон, а тут було, виходить, ровна ферма. Ну, тим не менше. Тобто, хто хоче, трошки дивіться, внікайте і собі з хламизника зробите нормальний ангар, що вам ще й завидувати будуть. Ну воно ж як отак робиш із хлама, воно все некрасиво, кажеться, та що воно буде. А окончательний результат буде совершенно другий. Так що прошу любити і жалувати. З уваженням, водолага Станіслав. Пока!